que nariz, cabeza Casi y boca Cabeza, hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, cabeza, hombro, rodillas y pies, y ojos y orejas y boca y nariz, cabeza, hombro, rodillas y pies.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 Escucha al mono para notar Escuchas al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, rugir, rugir a la lechuza ulular, ulular Escucha a la lechuza ulular, ulular Escucha a la rana se rebet, rebet, revet Escucha a la rana hacer rebet, rebet, revet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 Este anciano juega uno Juega knick-knack con mi tambor Con un knick-knack, paddywhack, da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega dos Juega knick-knack con mi zapato Con un knick-knack, paddywhack, da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega tres Juega knick-knack sobre mi árbol con un knick-knack paddywhack da el hueso al perro Este anciano rodó a casa Este anciano juega cuatro Juega knick-knack sobre mi puerta con un knick-knack paddywhack da el hueso al perro Este anciano rodó a casa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 Flynn lo sacó el pequeño Johnny Stone Pero qué travieso fue porque querer era un gato hogar. Él no le hizo ningún daño, solo asustaba a los ratones del granero está en el pozo? ¿Quién lo puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Johnny Stout Pero qué travieso fue Por querer a un gato ahogar Él no le hizo ningún daño Solo asustaba a los ratones del granero na ding dong en Londres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 brilla, brilla, brilla, brilla estrellita. Estrellita brilla, brilla, me pregunto qué serás. Muy arriba tú estás como un diamante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 brilla, brilla. Me pregunto qué sé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 zapatos? Sí, mamá. Muéstrame. Está bien, mamá. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Estás desayunando? Johnny, Johnny Sí, mamá ¿Estás durmiendo? Sí, mamá Ve a dormir Sí, mamá Buenas noches, Johnny Buenas noches, mamá Había un hombre torcido Había un hombre torcido en un camino torcido En el que se encontró una moneda torcida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 llegas seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro con tu mano en la mía Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo y yo doy la vuelta yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo, tengo forma puntiaguda yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras soy un rectángulo, rectángulo, soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella, muy lejos en el cielo con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo soy brillante y radiante, soy un diamante, un diamante somos figuras. Puedes vernos en todas partes. Somos figuras. la vaca en el maíz Pero ¿dónde está el niño que cuida de la oveja? Está en un pajar, dormido ya está lo despertarás, no yo no, porque si lo hago seguro llorará tu trompeta La oveja está en el prado, la vaca en el maíz Pero ¿dónde está el niño que cuida de la oveja? Está en un pajar, dormido ya está Lo despertarás, no yo no Porque si lo hago seguro llorará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 mejillas rellenitas. mejillas rellenitas parrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores. La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. Mejillas rellenitas, barbilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú Eres especial, no lo ocultes Solo di sí, sí Solo di sí, sí Sí estrella brillante. Camina, no corras. esta noche. Brilla sobre nosotros, por favor, que esta sea nuestra noche. Quien yo amo estará a caminar no por favor, brilla y trae la luna hacia el otro lado. Estrella brillante, primera estrella que veo esta noche. stand no y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña Bobby perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Déjalas solas y ellas volverán moviendo sus colas detrás encontró sus ovejas bebiendo agua en un charco cerca Déjalas olas y ellas volverán moviendo sus colas detrás La pequeña Bobby encontró sus ovejas bebiendo agua en un charco cerca Déjalas olas y ellas volverán moviendo sus colas detrás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 Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un pony Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el caballo había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle Dandy Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabia como un millón Yankee Doodle, sígase, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle, sígase, Yankee Doodle Dandy Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas. Pequeña botín buscó a sus ovejas, pero no sabía cómo encontrarlas. Miró a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas. se quedó dormida y soñó que ella estaba sola. Cuando despertó y se destapó, vio a sus ovejas ya en casa. Pequeña Butit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas. Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colinas. oso Teddy. Oso Teddy, oso Teddy, da la vuelta. Oso Teddy, oso Teddy, toca el suelo. Oso Teddy, oso Teddy, salta alto. Oso Teddy, oso Teddy, toca el cielo. Oso Teddy, oso Teddy, inclínate. Oso oso Teddy, toca tus dedos Oso oso Teddy, apaga la luz Oso oso Teddy, di buenas noches